Hola, ¿qué tal? Esto es Rift for Minuto y os enseño Delta Draconis, una demo, desconocido su autor, solamente pone aquí en la cabina Pepe 2013, de la que nadie sabe nada, todo el mundo se pregunta quién lo ha hecho, y nos permite pues volar de forma increíble por unos cañones en un extraño planeta. Aquí tenemos otra nave que vuela de forma automática y bueno, es, es una pasada la sensación de tenerla aquí pegada. Esto no hace más que darme más ganas de tener ya de una vez Star Citizen o algún otro juego de, simulación de naves, porque de verdad es increíble, o sea, es el sueño de toda niñez, de cuando veíamos la Guerra de las Galaxias. Tremendo, lo bien hecho que está la cabina, la sensación de 3D, la nave que llevamos al lado. Y bueno, disfrutar con el espectacular paisaje de este planeta.